doktor Rodríguez entra a la Sulta a la 8 30 del matí. O oh, sigui ara. Hosti, ja déu meu, eh? aquests guionistes... Així no hi ha qui treballi, m'ha tancat el... dia Ai, pararem a veure si sol l'obra. Ai els guionistes de tot obert. I després venen els... En... I ja encara me'n recordo de la vaga que van fer d'Endesa, que per això no teníem llum. Ni a Barcelona ni a enlloc, tio. I ara els guionistes gasten llum i no saben que hi ha el canvi climàtic. I se'n van aquí, es deixen el llum obert i ells a la vaga. Jo aquí vinc a treballar. Sabem tu que hi ha una vaga de metge, he tingut d'anar a peu perquè no van ni els autobusos, no al tren, l'avi encara no, no arriba, i si arriba s'explotarà, la, caurà la, com es diu, la Sagrada Família. Bueno, és igual. Jo he vingut a treballar a veure si cobro una miqueta. Passo de la vaga de metges. Bueno, sí, el meu MP4. Hasta aquí. Molt bé. No crec que vingui ningú pacient, però a mi m'és igual. Si no ve... Mentrestant, veuré un recull dels millors gags de metges. A veure si el trobo.